Assalomu alaykum aziz do'stlar. Barchangizga omad tilab qolaman. Hozir 27-o'yinimizda 177 dana sablovli biletimiz qapti. Maksimal podajka qilsangizlar bugun kechki 21:00 ga final ulashuv biletlarimizni sotsak. O'yinimizda obshi biletimiz soni 599 kimdir bilmaydi. prosa saboma o'yin bo'lyapti. Obshi prizimiz 63 tadan iborat. Glavni priz 1 dona 100 ming rubl, 1 dona 50 ming rubl. Yana 10 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konverti bor. Ikkita glavni prizi promo efirda xudo xalagan bo'lsa ko'z oldingizda hammaga taylab berishimiz, ya'ni e, har o'yinimizda shuna qilamiz. Promo efirda pulingizni olasiz. Xalasangiz nalicha oling, xalasangiz promo efirda taylab beramiz, kartangizga o'tkazib beramiz. Hamma tomba omad mahom yaksada haftod haftona, ya'ni bilet tashmondaga bo'zi 20 hafa badili pur bekh o'tir bekchi bilet bigirim bo'zi 5 rubl Narxi bilet tash 500 rubl. Shaxsiyatga namador bo'zi obshi 500 namador nuqtona bilet. prizaj 60 dona, главный prizaj, ya'ni 100000 rubl یک dona, 50000 rubl یک dona va 10000 rubl, 7000, 6000, 3000, 2000 puli konverti. Har du главный приза промо эфир қати худоқат картаи худат ба гузорон наметем. Шоҳиди худат. Ҳаматон ба омад мехом инҷа гранчен билет надорад. Максимални падашӣ шавад. ҳамин бегони финалаш мешавад. Илтимос қиламан максимални лайк ҷисин шу видеомиз максимални лайк ҷисин ҷигарлар бугун кечка финалimiz bo'lishi kerak. Hammangizga omad tilayman. Bitta bitta lайк bosib bilet olingizlar. Hammaton ba omadi ziyod. İltimas mekinem yak tek de like bu bugün mezenim. iltimoslaman like'ni boshda unutmangizlar jigarlar şu videomiz ya'ni maksimal like asa finalımız kechga finalimiz bo'ladi saploli 177 dana biletni sotamiz finalda boshlaymiz kim utsa ochishib olsin jigarlar